shar'iy ma'nodagi mahkamalar yo'q hozir o'g'lini qo'lini kes zinokorni toshbo'ron qil hech kim bu narsani davo qilolmaydi davo qilsa ham ulamolar aytadiki san qozi emassan Hammaga ma'lum bir necha kun avval deputat ayolning videosi tarqab ketdi va deputat ayol albatta qilgan qilmishi uchun badar javob oldi. Bugungi video orqali hammasini o'zingiz isboti bo'lasiz. Aziz yurtdoshlar, yagona iltimosim hamma to'g'ri yursin halol yursin degan yaxshi niyat tariqasida albatta bir donagina mushni like bosib qo'yasizlar degan umiddaman chunki biz hali o'zbekligimizni o'zbekchiligimizni unutganimiz yo'q like uchun kattakon rahmat videoda boshlaymiz Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Madiy va siz Zaynonda Hamax Madiy kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, eslatib o'taman, siz ham qo'rqmasdan fikr berishga, kommentariyaga o'zingizni o'sha Э, savolingiz yoki javobingizni yozishga haqqingiz bor. Bemalol yozib qoldiring, qo'rqib bir chekada o'tirishni foydasi yo'q. Э, bu videoda chunki hamma tomosha qiladi, aynan deputat ayol ham, aynan domlalar ham tomosha qiladi. O'shaning uchun kommentariyaga kimga nima demoqchi bo'lsangiz, fikr yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi videoga o'tadigan bo'lsam e, ko'p gapirmayman sizlarga video taqdim etaman faqat shu narsani eslatib qo'yaman bilasizlar dunyoda eng katta e, jazo aytaylik yoki e, tarbiya qilish uchun bo'lsin umuman badal bu og'izdagi badal hisoblanadi ya'ni insonni ursang eti qatiydi so'ksang beti qatiydi deganda og'izdan chiqqan kaltak bu judayam bir yomon hisoblanadi ya'ni og'izaki kimidir dirilni ortish yoki kimidir so'kish bu bilasizlar juda ham kuchli hisoblanadi kalta bir kundan keyin ertasiga esidan chiqib ketadi nima demoqchiman domla o'zini chiroyli fikrlarini ya'ni abror muxtor Ali o'zini zo'r fikrlarini aynan e, bu ayolga nisbatan bildirib o'tdi o'ylaymanki bu gaplardan keyin o'ziga nisbatan badalini o'ziga nisbatan javobini oldi deputat ayol bilasizlar bu deputat ayolni videosi tarqalgandan keyin hamma fikr bildirdi ko'plab insonlar deputat ayolni e, tarafini olib yozdi ya'ni hamma o'zini shaxsiy ishi bu hamma e, o'zini e, gunohi yoki o'zini savobi bilan bo'ladi hamma xullas deputat ayolni tarafini oldi faqat bitta narsa bitta savolim shuki bilasizlar agar bu deputat ayolni o'rnida oddiy bir kelin bo'lganda ya'ni oddiy bir ishchi bo'lganda aniq bilaman o'sha kelinni betini tupurgi qilib yuborgan bo'lardinglar chunki bu karyeramda ko'p kuzatilgan bunaqa videolar ham chiqarganmiz nimaga e, deputat ayolni oddiy bir e, ayoldan farqi bor shuni so'ramoqchiman ya'ni deputat ayol boshqa eri turi boshqasi bilan dachada video tarqagani e, deputat ayolni to'g'ri qilgan ishi hisoblanadiku lekin oddiy bir kelinchakni qilgan ishi betiga tupurg ya'ni men hozir ikkovini ham to'g'ri ish demayman prosta sizlardan shuni so'ramoqchiman ya'ni bu holatga sizlar qanday qaraysizlar haqiqatdan bu e, vijdonan to'g'rimi deb sizlardan savol so'rayman xolos demak hozirgi videoda birgalikda tomosha qilamiz aynan shu haqida marhamat masalan bir ayolni to'shagidan videoda olib tarqatishyapti past ish bu to'g'ri ish emas u ayolni qilgan ishi umuman rasvo endi rasvoga munosib yana rasvo ish qilishlik bu to'g'ri emas tahun man xonaka dedilar. xiyonat qilganga san xiyonat qilma past ketganga past ketmaslik kerak alloh subhanahu va taolo قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون dedi. Yani e, ve izâ merru billagvi merru kirama dedi. Behuda narsalarni oldidan o'tganda, ya'ni e, haybat bilan o'tib ketadi past ketmaydi past ketmasligimiz kerak lekin jinoyatchiga jazo albatta bo'lishi kerak shar'iy ma'nodagi mahkamalar yo'q hozir o'g'rini qo'lini kes zinokorni toshbo'ron qil hech kim bu narsani davo qilolmaydi davo qilsa ham ulamolar aytadiki san qozi emassan nimani davo qilyapsan deydi nima qilish kerak zinokor mahkama yo'qmi tavba qilsin deydi lekin o'sha shar'iy mahkamaning o'rniga shar'iy mahkamachalik adolatli bo'lmasada lekin mahkama bor jinoyatchiga jazo beryapti undan yuqori jazo yo'g'i, pastroq jazo beryapti nima qilinadi bu ham kerak emas deb uni ham yo'q qilinmaydi nima qilinadi bori bilan jazosiga e, ya'ni rozi bo'linadi <coughs> o'sha jazodan qo'rqyaptimi o'sha jazoni e, ijrosiga rozi bo'linadi lekin u jazoni shar'iy jazo deyilmaydi shu bilan birga e jazo kerak emas deb jinoyatchilikka yo'l ochib yuborishlikka yo'l berilmaydi rahm qilishlik butun insoniyatni e, ya'ni sifati bo'lishi kerak lekin jinoyatchiga rahm qilinmasligi kerak davlatlarning jamiyatlarning kuchayishligi jinoyatchiga berilgan keskin jazoga bog'liq jinoyatchilar qo'rqsa mana hozir ko'p misol keltirganmiz koreyada yoki xitoyda poraxo'rlarga shunaqa jazo berishadi o'lim o'ldirishadi o'shanga rahmimiz keladida otayotganini ko'ramizda u orqada qilgan ishini ko'rmaganmiz orqadagi qilgan ishi butun kambag'allarni butun yetim yesirlarni molini o'zlashtirgan u man unga o'sha o'sha jazo uchun o'sha jinoyatiga jazoni berish kerak degan davodan yiroqman hech qachon shar'iy mahkamaning jazosidan boshqa mahkamalar adolatli demayman hech qachon man har doim aytib kelaman shariat mahkamasi eng adolatli mahkama u mahkama bo'lmaganda adolatni kamroq bo'lgan mahkamaga murojaat qilinadi ulamolarning usuli bu avvalo adolatli mahkama bo'lishi kerak bo'lmasa mahkama kerak emas deyilmaydi adolati kamroq bo'lsada mahkama bormi shu bilan bo'lsa ham insonlar intizomda turibdimi shunga amal qilinadi o'sha paytda jinoyatchiga rahm qilinmaydi tushunarligi masalan bir Albatta o'ylaymanki, siz ham odilona fikringizni kommentariyga yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Albatta, bu orada bilasizlar, internetda keng-keng muhokama bo'layotgan mavzular aynan shu haqida bo'lib qoldi. Nafaqat e, bizning kanalda, boshqa kanallarda ham ko'proq shu narsaga urg'u e'tibor ko'proq bermoqda. Zapal bo'lgani yoki ushlab olgani gey insonlar, ya'ni bu narsa tobora tobora kuchaymoqda. Xo'p, e, shu narsani eslatib o'tib ketaman. Albatta, deputat ayolga nisbatan ko'p e, pozitivroq o'sha tarafini olish komment kommentariy ham qaytdan chiqdi bilasizlar e, tepadagilar bilan juda teskari bo'lib qolsa bizda shunaqa gaplar bor Birpasa tepadagilar uyushtiradi degan e, fikrlar ham mavjud o'shaning uchun balki shu narsadan ko'proq deputat ayolni tarafini olgan bo'lishligi mumkin insonlarimiz yokida e, prosta bo'lgan vaziyatga ozgina ichlari og'rigan bo'lishligi mumkin nima bo'lganda ham xudo xolasa tergov ishlari ketmoqda davlatimiz bu narsaga to'g'ri va tez orada javob beradi degan umiddamiz xudo xohlasa bu narsa albatta tagiga yetib e, jazodor jazosini oladi e, jasosi yo'q odam oqlanadi. Aziz vatandoshlar, sizlar ham fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Bu orada kanalga obuna bo'lmaganlar, iltimos obuna bo'linglar, chunki bu kanal sizlarga hali ko'p xizmat qiladilar va sizlar bilan xayrlashib qolaman. Rahmat e'tibori uchun ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madih bo'ldi.